惊讶的，我觉得在这个我们开始聊之前，我先要跟导演说一声，非常感谢您拍了《夜色撩人》这个片子。因为您拍了这个新片，所以我觉得我终于有一个机会，有一个借口可以把这个《与往事干杯》拿出来给大家看。因为这个片子是我自己也差不多快二十多年前，我在电视台上我还很小很小的时候看到，我当时给我留下了非常深的印象。我一直很想。 再有机会再看，但是其实现在就是很难，连网上都没有这个资源嘛。我们也是几经波折，然后找到了今天这本胶片，很幸运，这个胶片保存的非常好，就是不管是它的画质、声音、颜色，也都保存的非常好。也特别感谢今天到场的观众，很谢谢你们来的人这么多，这么齐。然后我们也希望通过这样一部电影，可以跟在座的各位达成某种的这个交流和这个共鸣吧。 那就是说到这个《欲望是干杯》这个片子，我可能想第一个问题，我就很想问关于演员。呃，因为我很多年之前看电影的时候，我并没有看过这个陈染的小说，我是很近期的才去找这个小说来看。当然，虽然是先看电影有这个先入为主的这个印象，但是我还是觉得看完小说，觉得每一个演员的这个选择真的就是跟看小说的时候我想象的那个人物的气质各方面是。 太吻合了，尤其是这个女演员的选择，就是很多年前也会觉得被她身上这种很很很梦幻、很神秘、很忧伤的这个气质所深深吸引。然后，她好像是只拍这样一个电影，就特别想听听您讲一讲这个演员是怎么找到的，您是怎么让她来拍这个片的，以及相关的一些。 <laughs> 嗯，我也特别特别的那个高兴，在这么多年之后啊，还有这么多的观众能看到《呃渔网之干杯》这个电影，嗯，呃，这个这个选择这个演员呢，其实我觉得是一个天意，啊，他这是这种选择是是可遇不可求的一种机缘，是吧？那个呃，具体的这个这个。 呃，怎么找到的这个女演员哈？其实可以让梦珠老师讲讲。她虽然是这个片子的编剧吧，但是呢，就是如果不是她出马的话，真的找不到这样的演员你讲讲你怎么把这演员找来的？ <laughs> 嗯，这个导演在这个戏挑这个演员是特别的认真。我们两个副导演呢，呃，花了一个月的时间，几乎把全北京的漂亮女孩的照片都拿到家里来了。 整个大床就铺满了美女的照片，哎，但是导演呢，就是一个也看不上。当时呢，嗯，我很着急，因为，呃，我后我是在后期是做制片的嘛，呃，要离开拍的日子越来越近了，这么多的从中戏、呃北电，反正只要是能搂的都搂了，没有，时间越来越近了。 所以我没有办法，我就那一天我说我我说你们都休息吧，我自己出来找。呃，他当时很奇怪，你上哪儿找呢？嗯，我我有一个好朋友吧，是中戏的，呃，我觉得他感觉非常好，所以我就冲到他那儿，我把这个剧情的这个女孩子的特征和她的气质跟他说了一下，他说有一个人很合适，呃，这个他不在表演这个口。 呃，他给了我一张照片，可是那张照片呢，那个女孩子是个中景，呃，看不出来。呃，但是这个人的感觉，我非常相信他。他说：“你记着，呃，你相信我好了。这个女孩子气质和你要的人是很近的。当你的镜头推向她的眼睛的时候，你是能看见的。你要的是什么？这样我就把这个照片带回来给他看。当时就使两个副导演很很愤怒。” 觉得我们花了一个月的功夫，你结果你弄来一张中景的，根本就看不清脸的人。但是导演当时一看嘛，因为他我们是一种互相信任嘛，我信任我的那个朋友，他信任我的感觉。我把我这个感觉告诉他，他说行，你只要能把他找来，让我看一下。当时这个女孩子在金融学院是吧？呃，对外经贸大学。对外经贸大学，呃呃，一年二年级的学生。 二年级的学生，然后我把他找来到家，然后他就看了一眼，就那一眼，行了，就定下了，说就是他。后边就给我们出了很大的难题，因为经贸大学是不允许他们的学生出去演戏的。那我们确实下了很大的功夫，才把他，让他能到我们剧组来担任这个一号。在在。 拍摄过程当中，因为他整个呈现出来的状态真的就是太太对了，就是您对，所以在说戏啊，让他理解剧情，是完全没有障碍，是吗？嗯，演戏啊，其实是一个呃非常复杂的事情，而且呢，就是呃导演在启发演员的时候呢，恐怕也要呃根据演员不同的情况，要有不同的方法。你像我们这个演员呢，他学过一点表演。 但是呢，他不是呃受过系统训练的，从头学到尾的很有经验的演员，所以他这又是他第一次那个演比较重要的东西，呃，所以呢，就是嗯，他他呃启发这种演员和和那种一直在活跃在舞台上和荧幕上的演员就不一样，所以要要想很多办法让他能够把他最真实的东西表达出来。 就把他身上那个呃所具备那些气质，在不同的时机来表现出来。所以那个启发他的时候呢，也是花了很多的呃花了很多的脑筋呃，然后让他在每一个每一个阶段都能把真情表露出来。所以呢，他作为一个不是职业的演员呢，他演的时候他他非常投入，很多东西他是是很很动真情的。 嗯，但是，呃，因为他没有受过那么多的训练，所以呢，呃，他进入有导演带着他，他出来的时候没人带着他，他就觉得非常难，啊，所以我估计这是不是也是他后来就决定不再演戏的一个原因？就是说我我我太投入的时候，我就很难出来。嗯，在现场，嗯，有时候休息的时候，我能够感觉他的那种。 因为他的两个对手都是相当优秀的，啊，我们说濮存昕是师奶杀手，估计还不止。所以他要真听真看真感觉的话，他是走进去的，但是他出不来。我我我说实在话，我在旁边每次看到他，我心里其实挺难过的。他很压抑，他需要去真的演这样的情，这种感觉，但是出来以后。 他一个人总是蹲在角落里，长时间的拿一个小树枝在地下划东划西，不跟人说话，其实挺难受的。所以这部片子拍完以后，我们也找不了他。看过吗？他看过，他看过了几次以后，他就悄悄跟我说导演，那个我以后我想，呃，我不我不演戏了。 所以，如果有其他人找我演戏的话，请你帮我挡一挡，好不好？嗯。那您这个片子就是拍《渔网师干杯》之前，其实你已经拍了好多部，就是非常口碑啊，或者包括观众的这个接受程度都是非常好的一些片子。然后，这也是您第一个第一次。 就是您是一位男性导演，第一次拍一个就是纯，真的是完全是一个女孩子的视角、女孩子的感受来讲这个故事，然后表达她的情感的。然后我们之前也在网上看到一篇您后来写的一个导演手记，您介绍了一开始是怎么看到陈展的这个小说，后来又怎么请您夫人来写这个剧本，后来又找到片子中这个小小屋的这些场景，您可以就是再跟我们讲一讲。嗯。 陈染呢，确实，我觉得他是一个非常优秀的一个小说家，啊，就是在呃，在八九十年代那么多的众多的这个呃男女作家当中吧，我觉得陈染是非常突出的一个，啊，那个他的作品呢，确实有着呃打动打动人们心灵的力量，呃，不止这一篇，还有其他的作品，我觉得也都非常好，嗯，所以。 那个呃呃，我当时看到这篇小说呢，也就是顺手在书摊上买了一本书，然后回来看了呢，我就其实我还没有没有想到真能把它拍成电影，因为这个小说啊，它是呃更更多的是心理描写啊，所以但是我觉得非常好，非常打动我，所以我就推荐给王珠看。我说你也看看这篇小说吧，他写的挺好的啊，我都没我都没说。 能不能改编？嗯，然后他看完了以后呢，他可能就揣摩着我的想法，他就他就说，你是不是想把它改成电影啊？我说其实我挺想，但是我没敢说， <laughs> 我觉得改这个太难了，嗯，呃，因为前面呢，呃，呃，梦珠也给我改过剧本，写过这个，呃，王朔的《无人喝彩》也是他改的，嗯。 但是那那种呢，就是王朔的小说特点。第一个就是语言特别精彩，还有就是他那个他那个人物的动作吧，其实都在他的小说里有所描写。啊，呃，他没没有人物的心理心理描写，都是外在的，不是语言就是动作。所以呢，我觉得那个改起来可能容易一点儿。嗯，但是这篇小说呢，嗯，就是大量的心理描写，我觉得难。 所以我没敢说，但是他他知道，其实我给他看，我就是想做成这个，啊，然后他就说那个，那我就改改试试吧，啊，我其实也没抱太大希望，我觉得确实挺难的，啊，但是他一稿改出来让我非常吃惊，我就觉得哎呦，他他怎么怎么能够把这些，呃，思想心理，呃，潜意识的描写都能转化成人物的。 行为和动作，我觉得，我觉得非常了不起。所以一开始我老我老觉得梦珠呢，他是因为是自学写作的啊，他是没有受过呃剧作和文学训练，他完全是靠自学的。所以我觉得他那个改改《无人喝彩》已经很不容易了。但是我看到他改的《与往事干杯》以后，我大吃一惊。我觉得，我觉得我我那个是有眼不识泰山啊。 <laughs> 我觉得非常惊讶，我觉得他是一个天才的剧作家。特别好奇、特别感兴趣，想真的看看您那一稿这个剧本，不知道您将来也许会考虑把它出版成集。是，有不少人特别想看我写的剧本。在这个当时我写这本子的时候，我跟王朔两个人争吵了很久。 因为一个心理描写很多的小说是很难改电影的。我觉得你真是没事儿做了去改这个他是一直很反对的。嗯，就像如果我要在呃剧本里写上一个人说他站在山头心潮澎湃，导演就不干了。他就会告诉我这个心潮澎湃怎么怎么拍呀？怎么拍让人知道他心潮澎湃？ <laughs> 所以，心理描写实际上没有真的行为动作的话，是很难体现的。因为是女性电影嘛，所以我的感受，因为那个时代，我们从小是从那个时代过来的。但事实上，我觉得真正电影就是用电影语言来呈现出来。我我觉得我看到了很多视觉化的这个心理描写，就是其实我也挺惊讶的，因为里面用了特别特别多的特写，就是女孩子面部的这个特写。 甚至还有很多就是女性，她自视的，比如她看镜子里面的自己的，甚至她和镜子里面自己去接吻，就类似这样的特写的镜头特别多。所以也想问一下，就是具体这些一个一个镜头在创作出来的时候，是您在剧本当时就有，或者说您在现场跟夏刚呃导演一起是商量出来的，还是他怎么出来的？嗯，不是商量出来的。 <laughs> 这个，因为我这个人呢，是从小比较比较爱观察人，有一个习惯，喜欢在人多的地方，在最坐在最暗的地方观察别人 <laughs> 啊。然后我我十十三岁前后吧，是经过文化大革命，嗯，我们看见了太多的，就是现在可能他们永远也看不见的，比方说，呃。 每天早上学校出出操的时候，呃，我们会在马路上跑，呃，跑步，然后从街边的楼上就经常会有自杀者跳下来，呃，每一个跳下来的人会使大家很吃惊，会绕开他走，然后也会有好心人拿一双席子，呃，盖在他的脸上。 嗯，我是在上海出生的啊，这些事都发生在上海。我我我很奇怪的，我我总是会不跟着队伍跑，然后我会到这个人的身边，把席子掀开来看他，感受一种怎么说呢？反正我我我可能呃对陈冉写的这个女孩子，包括陈冉自己的那种感觉。 嗯，比较了解，比较了解，所以写这个本子确实是比较难，包括，呃，这个原小说没有没有这个他的那个女同学自杀的女同学，啊，这个都是我加的，嗯，一句话吧，就是导演导演是个眼眼很高的人，你写的不好吧，他是不会管你辛苦不辛苦的，你写的不好。 那就不要，你就得扔桌子底下。所以，呃，我我也得拼一下。导演就是差不多在九十年代，几乎我看您的那个履历，就是差不多一年一部电影，一年一部电影。然后差不快两千年后一差呃零二年或者零三年之后，您就开始很少在拍这个大荧幕了，就开始做一些其他的事情，以及拍电视剧。然后直到。 这个西瓜，这个小说一度再次吸引你，然后你最后把它搬上那个大荧幕，拍成了这个《夜色撩人》。那你又觉得，然后这个《夜色撩人》其实又是一个呃女性视角、女性感受的这样的一个一个题材。那您能讲一讲，就是这个这个小说就这样一个题材，就怎么又再一次的吸引您把它搬上大荧幕？因为我我可以稍微的讲一讲，就我在我在资料馆那天看了，然后我看完之后，我是跟我的。 同是朋友有分享我感受，不知道您看没看过？就是前几年瑞典有一个电影叫做《游客》，我我当时是一下子想到了那样一个电影，差不多也是讲一个夫妻一对呃，就是一个突发事件，然后因为一些人性的东西、自然的东西，然后让这个妻子就是对这个夫妻之间的这种信任，包括婚姻家庭产生了一个质疑，就怎么着这劲儿就过不去了。当时我是一下联想到这个了，就是这样一个东西。 是怎么一开就是一步一步，然后吸引你，然后最后变成一个呈现出来的题材。嗯，这个游客这电影我没看过，我但是我在拍完这电影以后呢，那个有别人跟我讲过，嗯，我就我就知道了也有这么一个，但是我也没有找到这个片子，所以我就没看。啊， <laughs> 那个，嗯，是这样的，就是我在。 八九十年代吧，在八十年代末到九十年代的整个这个十几年当中呢，基本上是一年一部片子，嗯，而且每部片子呢反应都都不错，就是从来没有在，呃，票房上有过那个失败，嗯，而且呢，就是大家观众看过的那个都会对这些片子有印象，嗯，但是到了这个九十年代的后期呢，呃，我就觉得在中国电影市场上出现了一些问题。 主要就是这个，呃，市场的滑坡非常厉害，呃，很多电影院就关门了，然后很多电影院就改成那个卖家具的了，也有的改成唱二人转的了，呃，后来我就，嗯，我就感觉到呢，就是到我拍那个，呃，《玻璃是透明的》和《谁来倾听》的时候呢，市场就已经挺严峻的了。那时候呢，就是像北京电影制片厂这种国有的。 呃，电影企业吧，就呃已经不太敢投资了。就是像呃像《玻璃是透明的》这样的片子，它就是最多只敢投两百万，然后就不敢投资了。而且呢，就是对市场的预测完全是没有信心的。嗯，然后呢，就是呃除了这个以外呢，就是呃可能也是政府国家为了挽救这个电影市场。 就出台了很多政策，比如说给那个主旋律的影片补贴呀，给儿童片和农村片一些补贴呀，就是想想用这样的方法呢来鼓励大家拍电影，呃，但是这种输血的政策呢，我觉得是失败的，最终使大家呃使所有的电影企业都想依赖这个国家补贴而不去争取市场，所以市场就每况愈下，嗯，所以这个时候呢就是。 我就觉得拍电影是一个问题，你你拍你拍了电影，但是大家看不到，那你为什么要拍电影呢？是吧？你拍了一个很好的电影，但是观众看不到，因为电影院都关门了，观众到哪去看呢？是吧？所以这时候呢，很多人劝我去拍拍电视剧，说不管怎么样，拍电视剧大家还能看到，嗯，我想这也是一个很能有说服力的吧，一个道理，嗯。 然后正好这时候呢，有一个有一个朋友，他抓了一个剧本，就是《亲情树》，嗯，他抓了剧本以后呢，已经把自己的房产拿去抵押了，呃，花钱抓的剧本，但是呢，拍就没钱了，嗯，而且剧本也还不成熟，所以呢，就是，但是这个朋友呢，在拍《以往是干杯》的时候，他是，他是制片人，他是为我们去找钱的人，所以他那个给我们帮过很大的忙，那个。 然后呢，梦珠就劝我，就说：“呃，人家帮过我们，给我们出过很大的力，我们也应该帮人家。嗯，因为人家现在把房子都抵押了，就是孤注一掷的想做个制片人。说你咱要不帮他，那他去找谁呢？呃，于是我说呢，那剧本怎么办？剧本就这个剧本拍不了。于是梦珠又把这改剧本的事儿给承担下来，说那我我改吧。嗯，我说你改我就拍。” 这样呢，他就一边做制片主任，然后我们俩去中央台给拉的资金，拉来资金以后交给这个这个制片人说：“你还是老板，我们给你打工。”嗯，然后呢，就是这个梦珠一边做制片主任，一边改剧本。我在前面拍，他在后边改，然后经常是派一个人把这个他改的几页纸送到现场来。当时还没有那个微信什么之类的，嗯，我在现场。 马上就拿着他的剧本拍，就这样把《金星树》拍下来。所以那几年呢，因为《金星树》一下成功了，所以就大家都觉得我能拍电视剧，然后就连续拍了那么四五个电视剧。啊，那个，嗯，当然我我我那几年是没拍电影，也有也有还有后边的原因，就是后来电影开市场开始复苏了，但是我觉得复苏了这个市场并不健康，因为呃。 有一阵有一段很长的时间吧，大概从嗯两千零几年开始，大概零五零六年那时候开始吧，就是呃市场变成了一种一种那个呃娱乐无度、娱乐至死，呃好像票房至上，呃票房是唯一的标准，这样的一个倾向。啊，我觉得呢，由于这个倾向的这个兴起哈，然后呢就是呃。 就是就是大家除了那个主旋律能够拿到补贴以外，就开始，呃，疯狂的去去拍商业片，认为就是拿任何一个本儿拿来，就说是商业片吗？是喜剧片吗？嗯，然后就是不是，那他就是就是，好像就不敢投资，啊，其实呢，呃，我后来后来认真的看了一下，就是所谓按照商业片去投资的这些电影吧，几乎没有什么在商业上成功的。 很少，嗯，有有的也是那个赔本赚吆喝，就是说的很好，其实不挣钱，啊，所以那段时间呢，我也没去凑这个热闹，嗯，虽然我我们从零四年开始就已发现了《徐一瓜》这个这个小说，嗯，而且呢，在大概零五零六年，他就已经改成了改成了剧本，改好了，但是我们呃，当然有的有投资人找上门来的时候，也会跟人家谈谈。 但是也很少出去主动的去找投资，因为我觉得那个时机不对。呃，市场上大概都很浮躁，就是如果这个片在那时候拍出来，也会淹没在一片一片那个呃商业片、娱乐片之中啊。所以我我我我也没有太着急的去呃去推动这个片子。然后呢，那个在呃零七年。 呃，和这个，呃，零七年和一二年吧，两次都有各自有投资人想投资这个片子，嗯，但是呢，由于各种各样的原因，投资都没成功，因为可能投资人自己啊，那个也有资金上的困难，或者是他的生受了影响，力，呃，其他生意受挫了以后呢，这个电影的投资就受影响了，所以两次都没成，所以我们这次拍《奇奇怪》怪的小说。 是第三次买他的版权了，嗯，已经是第三次买他的版权了。但是我们并没有放弃，嗯，除了除了拍了几个电视剧，除了这个一直在拿着这个本儿在在等机会以外呢，其实我们也做了大量的这个呃素材积累、题材积累的工作。就是我读了大量的书，呃，心里边积累了大量的要拍的东西啊，然后那个。 同时呢，就是，呃，反正反正就是闲着呗。我 <laughs> 在电影学院教了点书，嗯，基本上就是这样。我们在把这个问题就是开放给观众之前，想最后再问一个问题给孟珠老师，就是我觉得今天晚上我们安排这两个片子在一起放，其实有一种感觉像是我们就是在看一个女性，她从少女，然后长成一个女孩，然后长成女，变成女人。 然后到了夜色撩人之后，然后这个女人就是呃找到了伴人生的伴侣，然后她结婚了，然后她进入婚姻了，但是好像这个女人始终都没有走出某种某一种困境，嗯，就好像这个萌萌在这个《以往是干杯一开始的时候，我从出生就一直在回忆，好像这个女性一直都是困在不知道是来自于她自身的，还是说来自于男性的，还是来自于社会的，还是来自于什么的一种一种困境。 呃，我不知道这个这种感感受，或者说这种这种看法是是您带入这个，因为您是编剧嘛，是您带入这个角色这个人物的，呃，或者或者说，你觉得女性有没有可能靠自身的力量也好，或者什么也好，能够真的从某一种这样子的记忆回忆的往事的困境当中走出来，真的能够这个劲儿过得去吗？ <laughs> 但是因为我在电影里，就是包括大家可能没有看到叶瑟。 其实还是要走出去，我们还是不知道会怎么样。其实这两个故事是应该严格的讲，它是没有连延续性的哈。呃， <coughs> 前面那个有时代背景，有那个时代留下的烙印。后边这个呢，呃，严格的说，它应该是这二三十年，像八零后、九零后这样，他们生活在相对比较安静、比较呃幸福的这个这个这个氛围。 呃，但是呢，不管什么时代，呃，不管是什么氛围，就女性啊，女性这个呃天生的那种最柔软的地方，它是不会变的。我是这么感觉的。其实虚瓜的小说呢，也给我们提示了这样一个现状，就是为什么我们会呃和他有共鸣，觉得喜欢他的东西呢？嗯，我是这么看的。 你不管你生活在什么时代，可能过去我们像他们要读的书，可能有个“解放前”这三个字是吧？呃，把这个很多问题都归归结为解放前，呃，妇女受苦受难，谨小慎微，或者很压抑。其实不管在什么时代，女性天生素质里就有这个东西，她需要被保护。她很，她看上去也许她是个女强人，但是她还是有她最柔弱的地方。 这实际上是虚华小说里比较重点的一笔。呃，我喜欢，就是导演也喜欢的，也就是也是这个东西。如果你一个呃女人，她在一些意外或者呃非常应急的这个情况底下，她很很男性化，那你也没什么可表现的，因为她就很干脆的就过去了。她最关键的问题是，呃，女人在这种柔软的时候，她。 会很纠结，就像我们看《与往事干杯》，我不知道你们有没有感觉内心有纠结的东西。现在是因为年轻了哈，嗯，我记得给我们就是当时商量要投资的这个投资《西瓜》这篇小说的一个制片人，他也当时三十多岁吧，应该是八零后，是八零后吧。他为了他想投《西瓜》这部小说呢，他就把这个《往事干杯》调出来，是个男的，呃。 他调《往事干杯》看了一遍以后，他跟我说：“我我实在受不了，我纠结的，我走不出来了。”然后呢，他又看了两遍，他还是纠结，说明他是看进去了。最后，他把他公司的人都招来，他说：“这个这个不公平了，让我一个人成天的纠结，那你们必须都给我看看完了，大家一起纠结。” 所以这个纠结，如果说到了八零后看这样的电影还能够有纠结的话，我就是觉得人性里有些东西是永远不会灭的，就像爱情，是吧？那么，所以虚瓜的这个东西也是我们俩比较喜欢的。那个他说起这个这个事儿啊，我想起两个有意思的事儿，我给大家讲讲。就是我刚拍完这个《与往事干杯》的时候啊，那时候那时候呢，九那个九十年代的初期啊。 我在北京市青联，青联做那个青联委员，然后正好赶上呢，青联要开会，呃，然后每次青联开会呢，就是从我一加入青联开始吧，他们就有一个有一个惯例，就是必须得在那个全体会上必须得放一个我的电影，嗯，然后才他们才才觉得这个会开完了，开的那个开的圆满，然后这次正好呢，我就把这《以往是干杯》带去了，那我就说呢，我说对不起，我下我下边片子马上要开拍。 这个片子做完了呢，我先给大家看。今天晚上看，明天一早上我就走。我我不能跟大家一块儿开会了，嗯。然后说没关系，没关系，你你今天晚上我们看看完片子，明天你就可以走，你可以不开会。然后我就我就，呃，因为我一直在看这片子，我就没跟大家一块儿看，我就在房间里有几个有几个那个老委员啊什么的就跟聊聊天儿什么的。结果呢，第二天早上我很早就就准备走，呃，提着片子就准备走。 结果我走到那个呃住的那宾馆的那个楼道门口吧，我就发现一大堆人在门口站着。哎，我说你们干嘛起这么早啊？我我说我走，你们还送什么？又不是生人。他们说我们来找你算账来了，我们根本就没睡。我说干嘛不睡觉啊？我说看完电影不是九点钟就结束了吗？说那个昨天看完了你这电影啊，我们就不约而同的，就是一会儿来一个，一会儿来一个，都聚在一个人的屋里去了。 然后聚在一间屋里聊什么呢？每个人把自己从那个年轻时候那种呃最隐秘的那个暗恋全都说了一遍，就是每个人都说了一遍，就是说弄得大家一宿全都没睡，所以就恨不能今天早上再跟你说一遍 <laughs> 啊。然后，然后我说哎呀，实在对不起大家，那个那个，下次带个喜剧来给你们看， <laughs> 啊。 然后呢，我们这个片子当年在这个，呃，现在叫传媒大学，当时是广播学院，在广院放的时候呢，我们俩也是像这样在坐在台上跟大家交流，但是交流交流就发现我们俩走不了了，为什么呢？就是那些广院的孩子们全都拥到台前来了，然后那个白梦中挤在一个犄角，就非要跟他谈自己的经历， <laughs> 然后那个就是，呃，我觉得就这个片子呢，我我我。 我我自己也特别喜欢，我就觉得他能够跟所有的人的这种呃心灵沟通，呃，他能就是能够诱发大家对自己的那个呃懵懵懂懂的那种那种青春呃有一种反，呃，这个片子呢参加过一次那个葡萄牙的一个国际电影节，呃，虽然那个这个片子在那个电影节上啊。 特别受很多评论家和记者的呃追捧，就是采访我的人是最多的，呃，但是呢，这个片子的那个在那儿没有得到那个最最佳影片奖，最佳影片奖给了中国的另一个片子，就是一个一个一个那个呃比较古老的类似那个旧中国的那种那种故事啊，呃，但是发奖的时候呢，就是。 发奖的时候发刚发完这个最佳影片奖，因为是最后一个奖嘛大奖，然后呢，忽然有一个外国老头就蹦上台去了，特别帅的一老头，穿着一身西装，嗯，就蹦上台去，了。然后就因为我的英语也不太好，听不懂听他说什么，然后我们的翻译告诉他告诉我说那个这个老头要发个奖，我说发个奖，然后这老头就当时拿出一个一一张一张纸，然后就在那上写，然后就招呼上来五个外国其他的外国人，就上在上面都签名。 后来就最后他说什么呢？他说我我我是这个呃世界电影联合会的主席，啊，我今天要发一个一个奖是，呃临时召集的我们所有的那个呃就是联合会的国际评委，啊，每人在现场签名的一个奖，说这个奖非常重要，要发给《与往之干杯》这部中国电影。 啊，他说那个，他说因为这部中国电影让我们了解到，原来中国的艺术家对这个，呃，对弗洛伊德理解的比我们还要深刻，啊，然后呢，他就发现我我我还糊涂着我就上去拿着这张纸，是他，的，上面，当然上面印了一些东西，然后他临时写了一些字儿，我也看不出来，因为都是花体的，嗯，然后那个，然后等到下来以后，发完奖下来以后。 他就拉着我跟我说：“他说葡萄牙人根本就看不懂电影，啊，说那个说那个他们那个奖什么都不值，嗯，就你这个奖是最好的。说因为我们那个我们这国际电影联合会啊，它是所有国际电影节的级别都要由我们来评定的，是吧？那个说我们是最权威的一个机构，啊，所以我就他说完这个，我就想起了这么几个小事儿，我给大家讲讲。” 有没有一点时间给现场的观众，有问题想给我们二位交流的。那你最近？两位老师好。真的，刚才看了这部电影以后呢，又听二位老师呢做了一下分析， <laughs> 说那个演员演这个戏出不来。那真的，今天是我看了这个电影以后也是出不来，但是嗯，也。 真的挺激动，特别激动，不好意思。然后就是，虽然这部电影是二十几年拍的，但是确实有时代感，但是对我们的年轻人也是有，一种代入感。呃，我想说一句话，就是虽然是二十几年后，真的是刚好遇见你，留下最美好的回忆。谢谢。呃，那我想问一下孟初老师，因为您是编剧，刚才听导演介绍，您也是自学的编剧。 所以，我嗯，特 <tsk> 别特别想。现在有一个节目特别火，《董卿的朗读者》。然后我就想，特别想知道，嗯，在您的这个以往，呃，有没有特别对您影响特别深的几本书？您推荐一下，就是 <laughs> 我学习学习。嗯，谢谢。这么说吧，我很惭愧啊。我十六岁呢，从这个上海到了黑龙江插队。 啊，然后，嗯，我们南方人当时有一个说法，就是宁向南千里，不向北一寸，就是害怕北方。嗯，所以家里也很着急的让我能够尽可能的往南方调。啊，后来我就到了安徽，我在安徽省歌舞团呢做了一个声乐演员。嗯，然后就致力于每天唱歌。 呃，比较冒傻气的，所有呃唱歌的人都是抱捧着一杯茶，跟谁也不说话，因为要保护嗓子，不敢熬夜，整天就这么。呃，但是我内心里是有一份焦虑的，就是我只上到小学六年级，而且没上完。呃，文化大革命那没有书可以看，但是到了我在安徽省歌的时候呢，我们就已经开始私底下传书了，就是把它包上毛主席的语录。 或者包上这个红的封面什么这种，都是私下里就说你看，你赶紧看啊！看完了，我就记得那个时候吧，呃，每天看，我是很难说哪一部书对我的影响最强烈。我是一个感性很强的人，我在书里能够感觉到的细节，有的时候会让我心脏要停跳的，我会有这种感觉，就是那种细节。但是我。 会记不清它是小说名字叫什么，我是特别容易被这种情节感动，嗯，而且那个时候呃通宵看书嘛很妨碍大家，我就从黑龙江我们学的做那小油灯，很小的油灯，我就用油灯看书，我是通宵看书的，通宵看完了，等早上呢一个宿舍的人起来，每个人都跟那个日本人一样长着两撇胡子，因为那油烟是黑的。 他们熏了一夜吧，早上起来一照镜子都吓一跳，呃，所以很惭愧，是我很难告诉你我喜欢哪些书，比较近的就是我比较喜欢王朔的小说，啊，谢谢你。 夏刚老师好，孟舟老师好。呃，首先我要自报一下家门，我就是广院的一名学生。然后，那么我就在这儿不说我自己的经历了。然后，呃， <laughs> 首先我还是自己，呃，对我来说，我也是特别喜欢这部片子。那么，其实我感觉它是一个很生活化的，然后节奏很缓慢的。其实相比这种片子，呃，在近几年，包括在欧美的一些国家是很流行的。比如说，今年获得奥斯卡最佳影片的那个月光男孩。 所以，呃，我对这种片子还是非常感兴趣的。然后，我就想问一下那个导演夏刚老师，就是在处理这种片子的时候，呃，我们看到有很多空镜头，然后有很多人物的特写，就是它是其实着重在描写一种人物的情感或者是成长，然后而是呃淡化了一些呃商业片中一些戏剧性的东西。然后我就想问一下夏刚老师，在处理这种电影的时候，呃，有没有什么呃特别好的方法或者是这种感受？ 呃，其实呢，呃，我觉得哈，因为我拍的那个一些电影吧，呃，都是这种，呃，写人的内心，写人的情感，写人的关系，是吧？写人的成长，都是都是这那个这种的。当然也有的是偏重一偏向一点儿，呃，偏向一点儿喜剧，像《遭遇激情》啊，《大撒把》；也有的是呃，那个更更多的是这个呃正剧的东西哈，也有。但是不管你拍什么样的题材。 你只要你是，你把你的呃重心放在呃塑造人物，放在放在那个这个呃这些东西上，是吧？你就必须要全情投入，就是就是你一定要和你的人物同呼吸共命运，一定要和要要进入你的人物的内心当中，嗯，你比如说这些这些场景，其实我在读小说的时候，脑子里就像。 呃，就像那个呃，过一遍电影一样，就想象我自己曾经曾经生活过的地方，我自己曾经呃那个驻足过的这些这些呃场景是吧？那个很多就是其实是按照我心目当中的这个这个场景去寻找的，而且特别巧，居然就能找到，居然就能找到，而且那个。 呃，就是和我魂牵梦绕的那些场景几乎一模一样啊，所以我觉得现在可能拍电影就比那时候更难点了，呃，就不那么可能不那么容易，很多东西都改了，都变了，原来的味道都都没有了。但是只要你用心的去呃去寻找或者去呃做，还是能够做到的啊。我觉得关键就是呃要心灵相通，要心灵和你的人物相通。 就是不要做作，不要虚假，要真诚。呃，香港导演跟孟竹老师，两位您好。那个首先跟恭维的话我就不多说了，就是我想说一下，就是我看这部电影中的一些，我觉得一些我的一些问题。嗯，就是首先整部电影下来，我感觉那个女主角个人的叙述太多了，让我有一种就是有一种听电影的感觉。 就是我觉得更多是不是应该电影该更多是一些视觉化的东西。然后我不是因为您那刚才梦柱老师也说了，这个剧本呢是一个它是内心描写比较多的。啊，我想知道那个我想问一下夏刚老师，就是咱在改编这个剧本或者您在拍摄这个片子的时候，呃，就是留这么多的女主的内心旁白，是对这个剧本的一种妥协呢，还是说是您觉得这种表达方式更好一些？谢老师，嗯，我觉得这种表达方式更好。 因为连外国人都能看懂，是吧？那个咱们就更能懂了。所以电影应该是什么样的不重要，这个电影应该是什么样的才重要。嗯，可能时间有限，就是我们就没有办法，就是给大家开放更多的问题。呃，那这个其实我们安排这个这个活动呢，也是再过几天就是三八节嘛。现在大家不都不说妇女节，都说这是女王节。 我想肯定在座很多女生都是会看到各种各样的商家告诉你们，想做更好的女人，你就要买什么样的产品。那我想可能在这样的一个时机，我们会更想推荐大家说，呃，你更花一点心思，然后再看这样的电影，更关注一下女性的生命本身到底是什么样，女性的情感、女性的感受应该是什么样子的，可能会对于你成为更好的一个女人会更有好处吧。 这是可能在这样的三八节、女王节之前给大家的一个祝福，然后也希望呃，相当于这部新片《夜色撩人》就还有几天就要公映了，也希望呃，他能找到他自己的观众，能够呃，肖港导演之后的这个作品可以越拍越好。谢谢。那个，我刚才我我我我还想再说一句啊，就刚才那个呃那个观众提出来，就是想看应该看什么书，嗯，我也经常跟我的。 学生们说：“我说你们应该多读纸质的书，特别是西方欧洲十九世纪的文学作品，啊，我觉得那些文学作品，呃，应该说是陶冶了我们这一代人的这个精神和心灵，啊，它解决了很多人文方面的问题，是我们今天很多人还没解决的。其实人在那时候就解决了，希望大家多读这些。” 优秀的著作，啊，所以对我们会有帮助的。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。给谢。个机会，可以把您的剧本考虑出版出版成书，可以让我们拿到纸质的您的剧本，可以。谢谢。好，谢谢各位。那我们待会儿就看第谢谢